پوزیسیون سول صفحه 29 در موسیقی ما از علامت های تغییر دهنده استفاده خواهیم کرد این علامت ها دوتای اونها در موسیقی جهانی و المللی وجود داره به نام های دیز و بمون دیز کارش اینه که نوت رو نیم پرده زیرتر میکنه و بمول برعکس نیم پرده بمتر میکنه به عنوان نمونه اگر فا رو در نظر بگیریم فا دیز و سل بمول بین فا و سل قرار میگیرن درسته که دو نام دارن ولی در یک پرده قرار گرفتن نیم پرده زیرتر از فا میشه فا دیز نیم پرده بمتر از سل میشه سل بمول در نظر داشته باشیم که بین فا و سل یک پرده موسیقایی هست اما بین می و فا و بین سی و دو در ساز همواره نیم پرده هست بنابراین اگر می دیز رو بخوایم در نظر بگیریم همون فا خواهد بود و فا بمول همون می در موسیقی ایرانی دو علامت دیگه به نام های کرون و سوری که از ابداعات علی نقی خان وزیری استاد بزرگ موسیقی است البته این فواصل قبلا در موسیقی ایرانی وجود داشته او تنها اونها رو نامگذاری کرد به سیستم امروزی و جدید با این نام ها که البته کرون و سوری رو از لحاظ حروف جمل یا ابجد جمع اعدادشون رو اگر در نظر بگیریم با جمع اعداد علی نقی وزیری برابر خواهد بود و او به این شکل مهری از نام خود بر اون اصلاحات زد کرون ربع پرده صدا رو بند میکنه به عنوان نمونه از می وقتی ربع پرده عقبتر بریم میکرون به وجود میاد بین ر تا می یک پرده است نصف اونها اینجاست که میشه می مول یا ر دیز و ربع پرده بمتر از می طبیعتا میکرون خواهد و اصطلاح سوری به معنی ربع پرده زیرتر به عنوان نمونه از فا اگر ربع پرده زیرتر بشیم فا سوری رو به دست میاریم یعنی یک بعد قبل از فادیس علامت بکار تمامی این علامت ها رو خونسا میکنه و به حالت طبیعی خودشون برمیگردونه همچنین ما علامت دوبل بمول و دوبل دیز هم داریم دوبل بمول یک پرده صدا رو برمتر میکنه و دوبل دیز یک پرده صدا رو زیرتر میکنه که کاربرد آنچنانی این دو علامت ندارن در تمرین اول از سل چهار تا دوباره لا چهار تا سی بمول که طبیعتا پرده 13 هم در سازهای 25 پرده ای و پرده 15 هم در سازهای 28 پرده ای است بعد از لا قرار گرفته اون هم چهار تا و بعد سولا سول در اینجا سی دو تا پایین تر از سی بمول هست قبل از اون سی کرن رو داریم باز قبل از اون سی بمون سول سول سول سول لا لا لا لا سی سی سی سی در سیم زرد هم همین کار رو میکنیم قرینه یه همین کار پایین در سیم زرد اتفاق میفته ره ره ره و همونطور که میبینیم فا با سی بمول در یک جا قرار گرفته فا در سیم زر سی بمول در سیم اول با سرعت 60 اجرا میکنیم